Hello，大家好，我是赛尤里。今天呢，我想在家里给自己染头发，因为最近不是在家里工作了好几个月嘛，然后接下去的几个月应该也还会继续在家里工作，所以就觉得是一个蛮好的机会，可以让我尝试一些平时不太敢尝试的那种比较明显的发色。 对，因为我其实，在染头发方面比较的保守，就是都不是很敢去尝试一些特别特别明显的那种颜色。像我其实一共就染过两次的头发，有一次是在学校宿舍里染了一次棕色的样子，对，还有一次就是去年在剪短发的那个 vlog 里出现过的那种。 深紫色嘛，就是只有在阳光下才看得出来有一点点紫色的那种颜色。然后前几天在逛 H Mart 的时候，突然间就看到了 Blackpink 代言的爱茉莉系列的那个泡泡染发剂，然后我就买了这个，Jennie 同款的撒哈拉玫瑰色，对，就是传说中的女团红的颜色。爱茉莉七 P 的这个，但是因为我的头发是这种自然黑发，就完全没漂过的这种。 所以我不太确定哦，颜色能不能上得上去？不过我们就来试看看吧。它首先有一个这个瓶子，就是等一下染发剂要放在里面的。然后还有一个挤压式的喷头，然后还有一袋这个说明书，加上手套跟一个斗篷披披披篷披风。 嗯，应该是防止染料沾到衣服上。然后还有两包染发剂，最后呢就是一个这个护发素，然后就没了。好，那我们开始吧，给你们看一下在后面睡觉的小辛迪。感觉辛迪在我每个视频里都会上镜一下。然后首先是这个披风。 出一个好看的结，好，就先这样吧。然后呢？哦，好香哦。两个都是那种透明中带一点黄黄的液体。然后呢？说明书写说要左右摇晃二十次。 戴上手套就开始喽。我觉得应该要先从发尾染起，因为我很怕会爆顶。虽然我的头发应该是染不太出来什么颜色，但是以防万一吧。来喽，泡沫是这样的，其实看得出来有带一点淡粉色，但是可能在镜头里面看不太出来。我是第一次用这种泡泡染发剂。 以前我记得染过一次，是用那种它里面是带梳子的。啊，我刚发现问题，就是我没有把头发分层。我觉得这个过程最痛苦的，应该就是每次在揉头发的时候，就会有很多头发会掉下来，然后粘在手套上，这点比较痛苦一点。 不知道后面的有没有染到，因为看不太到。但我觉得我大概把尾巴的部分都已经抹好了，像这样。现在整个手套超红，但是头发还是看不太出来。我感觉有抹跟没抹一样，是不是我头发本来太黑了？ 好，刚刚我妈妈给我把头发包起来了。我现在整罐用了大概还剩下这边这么多。对，看等一下，如果有不够的部分，可能需要补染的话就可以用。然后说明书上写说要等二十到三十分钟，但是我觉得我是黑色的头发，应该比较难上色，所以到时候根据情况可能会多等一会儿。嗯，好，那我现在要先去。 把我手上沾到的这些先去洗掉，然后呢，刷一会儿手机，到时候再回来喽。Two thousand years later，这是染完之后的样子，好像。 可能镜头前不太明显，但我觉得颜色有一点出来了。感觉在室内可能颜色还不是特别明显，等一下到阳光下拍一下，应该会看出比较多的颜色。我觉得。 已经比我想象中的有上色很多了，因为我本来是完全是黑发的嘛，然后刚刚就是在等待二十分钟之后，我又重新的把刚刚那个剩下的那一点点又重新的再染了一遍，一共可能染发剂在头皮上待了有一个多小时，然后才去洗掉。我觉得目前这颜色还蛮满意的，因为在室内这么看这种紫红紫红的感觉还挺好看的，上色上的还是蛮均匀的。 最后有让我妈帮我补染了一下后面，因为自己染的话后面看不太清楚。但我觉得总体来讲是一次非常成功的染发体验，而且感觉染上瘾了。接下去可能再把爱茉莉的其他一些比较出名的颜色也买过来试试看。我应该也会在动态或者是微博或者是 Instagram 上面上传一下褪色的一个过程吧。好，那。 今天的视频就到这里啦，拜拜。